Доброго вам здоров'я, шановні колеги! Цим відеоуроком ми починаємо знайомство з підсистемою кадровий облік та розрахунок заробітної плати конфігурації Бухгалтерія для України реліз 1.2. Вже з офіційної назви підсистеми зрозуміло, що її об'єкти забезпечують облік двох взаємопов'язаних частин. По-перше, це кадровий облік, який фіксує рух персоналу організації від прийому на роботу до звільнення. А по-друге, розрахунок заробітної плати, податків та зносів підприємства у відповідності до вимог законодавства України. Перед початком ведення обліку для кожної організації необхідно визначити її облікову політику по персоналу, параметри якої зберігаються у відповідному регістрі відомостей, доступ до форми вводу даних якого можна отримати через меню підприємство, облікова політика, облікова політика по персоналу. Або ж на закладинці підприємство панелі функцій програми, обравши відповідне посилання Облікова політика по персоналу. Параметри облікової політики визначають, чи будуть підтримуватися внутрішнє сумісництво та використання резерву відпусток. Треба чи не треба округлювати суми у відомостях по заробітній платі, а також правила вживання податкової соціальної пільги, а саме можливість не враховувати такі пільги при розрахунку ПДФО для авансів та нарахувань майбутніх періодів. Редагування параметрів відбувається у спеціальній формі запису регістру облікова політика по персоналу, в якій назви всіх параметрів досить повно визначають їх призначення. Для застосування параметру необхідно встановити відповідний прапорець. Встановлюємо режим підтримки сумісництва і переходимо до встановлення значення в полі округляти до. При нульовому значенні сума виплат в поточному періоді буде включати і копійки. А якщо ми встановимо значення 1, Сума поточних витрат округлюється до цілого значення, а копійки збільшують суму до виплати в наступному періоді. Записуємо значення, закриваємо форму і бачимо результат наших налаштувань в загальному вікні регістру облікова політика організації по персоналу. Переходимо на закладку Кадри до довідника фізичні особи. В довіднику фізичні особи зберігається інформація особистого характеру про всіх фізичних осіб, які або працюють, або колись працювали в організації, а також про членів їх сімей, а в загальному випадку про довільних осіб, які мали хоч якесь відношення до нашої організації. По кожній фізичній особі формується один унікальний елемент довідника, який може потім використовуватися в якості реквізитів одразу декількох елементів довідника співробітники організації, та про це трохи згодом. При створенні нового елемента довідника і заповненні поля ім'я автоматично заповнюється значення полів, прізвище, ім'я та по батькові. В цих полях відображаються справжні прізвище, ім'я та по батькові, а в полі ім'я зберігається так званий псевдонім. Такий механізм дозволяє вести історію зміни прізвища ім'я та по батькові, а також легко розпізнавати повних тезок або однофамільців. Для цього в полі ім'я необхідно додати яку-небудь ознаку для розпізнавання таких фізичних осіб, наприклад, порядковий номер. За допомогою кнопки Докладніше можна змінити прізвище, ім'я та по батькові і вказати дату, з якої вони будуть діяти. Тут же при натисканні на кнопку Історія ми маємо можливість ознайомитися з історією зміни можливих псевдонімів фізичної особи. На закладці Основна форми елементу довідника фізичні особи вводяться основні особисті дані, такі як день народження, стать, місце народження, яке вибирається в спеціальній формі вводу. У вікні цієї форми деяку додаткову інформацію можна отримати, натиснувши на кнопку Довідка, якщо вона присутня у формі. В такому разі ви маєте можливість ознайомитися з правилами заповнення реквізитів. Рекомендую частіше звертатися до такої можливості. Для введення паспортних даних або даних іншого документу, яке засвідчує особу, наприклад, свідоцтво про народження або інше посвідчення, використовується також додаткове спеціалізоване вікно, в якому можна вибрати вид документу, і якщо на початку введення обліку довідник документів, що засвідчують особу, виявляється незаповненим, нам ніщо не заважає додати новий елемент довідника, наприклад, паспорт, зберігти це значення і вибрати в якості реквізиту вид документу. Тут же вводиться серія і номер документу. Дата видачі а також інформація про установу, яка видала посвідчення, і початок його дії. Записуємо введені дані і закриваємо вікно. Вводимо інформацію про громадянство фізичної особи. Країна вибирається з класифікатору країн світу. Вибираємо Україну. В разі необхідності встановлюємо відповідні пропорції. Якщо особа не має права на пенсію або не є податковим резидентом. В цьому вікні також доступна кнопка Історія, за допомогою якої ми можемо відслідкувати історію зміни громадянства фізичною особою. Якщо фізична особа є пенсіонером, дані про це вводяться в вікні запису відповідного регістру відомості про пенсіонера. В цьому вікні встановлюються Прапорець пенсіонер заповнюється серія, номер, дата видачі пенсіонного посвідчення, дата з якої воно діє, ну і необхідний коментар. Якщо в процесі обліку в організації ці дані коли-небудь змінювалися, історію змін значень реквізитів можна переглянути у вікні списку записів регістру відомостей пенсіонери. Ми нічого не змінювали тому зміни не зберігаємо. Якщо у фізичної особи існують якісь додаткові гарантії по працевлаштуванню, в карточці можна ввести інформацію про вид такої гарантії. Нарешті на цій же закладці вводяться номер страхового свідоцтва та код за ДРФО індивідуальний податковий номер фізичної особи. У вікні елементу довідника фізичні особи є можливість заповнити контактну інформацію особи, яка зберігається в регістрі контактна інформація. Це може бути адреса, телефон або інша контактна інформація. Робота з контактною інформацією розглядається на інших уроках нашого відеоциклу, зокрема на уроці номер 8 який присвячений довіднику контрагенти. В найпростішому варіанті заповнення контактної інформації ми просто вибираємо рядок з потрібним типом та видом. В даному випадку це телефон фізичної особи. І в полі представлення вводимо повний номер. Якщо зробити два натискання лівою кнопкою миші в полі вводу, можна скористатися кнопкою в його правій частині. При цьому з'являється службове віконце вводу даних, яке дозволяє ввести інформацію, а саме номер телефону з розподіленням за призначенням, тобто окремо код країни 38, код міста 044, сам номер телефону 22. 222 22 і при наявності ще й внутрішній додатковий номер телефону, наприклад, 112. Представлення повного номеру в процесі вводу окремих частин формується автоматично по формату, заданому на етапі розробки програми. Записуємо введену інформацію, закриваємо службове віконце і бачимо результат вводу даних у вікні Контактна інформація. Такі ж дії можна виконати для кожного окремого виду адреси або телефону. Всі введені нами дані являються сугубо довідковою інформацією і можуть використовуватися тільки для складання звітності і ніяким чином не впливають на розрахунки по оплаті праці. Винятком являється інформація про склад сім'ї. В зв'язку з тим, що інформація про дітей може впливати на розрахунок пільг по ПДФО інформація про склад сім'ї, наявність пільг по ПДФО або інвалідності фізичних осіб вводиться на закладці розрахунок зарплати. В табличній частині склад сім'ї при потребі додаємо інформацію про члена сім'ї. При вводі нового рядка визначаємо ступінь споріднення. Це може бути дитина при необхідності довідник ступені споріднення фізичних осіб можна розширяти, додаючи, наприклад, сюди чоловіка або жінку і так далі. В даному випадку вибираємо дитину. З довідника фізичні особи, які ми з вами якраз зараз вивчаємо, і вже знаємо, що в ньому повинні зберігатися дані про всіх фізичних осіб, які пов'язані з нашою організацією, в тому числі про членів родини необхідно вибрати відповідний елемент довідника. Якщо такої інформації нема, найпростішим способом формування нового елемента довідника є копіювання. Вибираємо фізичну особу Адміненко Віктор Сергійович, натискаємо кнопку Додати копіюванням, міняємо ім'я та по батькові. В даному випадку, наприклад, це Олег Вікторович. Переходимо до дати народження. Зверніть увагу на те, що у нас автоматично сформувались дані в полях прізвище ім'я та по батькові. Визначаємо дату народження в даному випадку. Простіше ввести її вручну. Наприклад, 11.01.83 року. Не забуваємо змінити код за EDRFO, який є унікальним для кожної особи. І записуємо елемент. Закриваємо карточку і вибираємо адміненка Олега Вікторовича як дитину в табличну частину склад родини. Якщо дитина неповнолітня, то треба встановити прапорець на утриманні. В тому разі, якщо фізична особа вже є співробітником організації, і інформація про нього вже присутня в довіднику співробітників організації, можна зареєструвати і казати пільги по ПДФО за допомогою заяви на застосування пільги. Цей документ має досить просту структуру. В табличній частині документа вказується співробітник з довідника співробітники організації. Пільга з довідника види пільг працівників організації, яка буде зареєстрована для цього співробітника, дата зміни і актуальність. При проведенні цього документу заяви пільга реєструється в відповідному реєстрі відомостей. На цій же закладці вказуються дані про інвалідність фізичної особи. В разі потреби додається запис в базу даних для формування якого відкривається службове вікно, в якому вказується дата реєстрації запису, фізична особа, для якої дійсний цей запис. Якщо вікно відкривається з довідника, цей реквізит заповнюється автоматично. Встановлюється прапорець інвалідність. Заповнюються реквізити довідки про інвалідність, серія, номер, дата видачі. Вибирається відповідна група інвалідності і вказується термін, до якого дійсна довідка. Ще раз нагадую, що наявність в базі даних вичерпної інформації про кількість та вік дітей, а також про пільги по ПДФО, якими має право користуватися фізична особа, забезпечує коректний розрахунок ПДФО. Записуємо внесення зміни, закриваємо карточку і довідник фізичних осіб переходимо до довідника співробітники організації. Відкриваємо посилання і потрапляємо у форму списку співробітників організації Добро. У формі списку довідника організований відбір по організації. Тобто при виборі якоїсь з організацій в інформаційному полі списку відображаються лише співробітники відповідної організації повернемося до організації добро і познайомимося із структурою елемента довідника. Але спочатку підкреслимо, що особливістю обліку персоналу є той факт, що та сама фізична особа може бути зв'язана одразу з кількома об'єктами обліку. Наприклад, якась людина може попрацювати на підприємстві, потім звільнитися і знову через деякий проміжок часу повернутися на підприємство. Якщо в організації дозволено внутрішнє сумісництво, то для кожного окремого місця роботи необхідно створити окремий елемент довідника співробітників організації. Таким чином, одразу декілька співробітників, прийняті в різний час і в загальному випадку на різні робочі місця, відповідають одній фізичній особі. Якщо ми відключимо відбір по організаціях, знявши прапорець організація, то побачимо приклади наявності таких випадків в демонстраційній інформаційній базі. Ми знаходимо по два елементи з однаковими найменуваннями. Це, наприклад, Єфімов Миколай Олегович або Золотухін Олександр Максимович. Встановлюємо прапорець на своє місце і відкриваємо перший ліпший елемент для подальшої роботи. Якщо ми відкриваємо форму вже існуючого елементу довідника, і співробітник вже прийнятий на роботу, реквізити організація і вид зайнятості недоступні для редагування. Ознаку актуальності співробітника можна зняти в тому випадку, якщо всі розрахунки по звільненому працівникові остаточно завершені. На закладці загальне візуалізовані реквізити довідника фізичні особи. Поля реквізитів доступні для редагування і при необхідності безпосередньо з цієї форми можна змінити їх значення. Сервіс заповнення даних аналогічний тому, що ми з вами тільки що бачили при роботі з довідником фізичні особи. Якщо в поточному довіднику співробітники розподілені по групах, в реквізиті група співробітника вказується відповідне значення. На закладці кадрові дані вказується поточне місце роботи співробітника та список його кадрових документів. Безпосередньо з форми можна перейти до створення документів кадрового обліку, таких як відрядження організації, звільнення з організації, кадрове переміщення та прийом на роботу в організацію. При прийомі на роботу нового співробітника першу чергу реєструємо його дані в довіднику співробітники організації. Додаємо новий елемент довідника. Якщо інформація про фізичну особу відсутня в довіднику фізичні особи, користуємось режимом Створити нового співробітника і ввести його особисті дані в довідник фізичних осіб. Якщо новий елемент довідника створюється для фізичної особи, яка вже зареєстрована в довіднику фізичні особи, використовуємо режим Створити нового співробітника, вибравши його з довідника фізичних осіб. Давайте створимо нового співробітника з нуля і в такому разі в першу чергу заповнюємо реквізит ім'я. Наприклад, Бондаренко Василь Петрович. При натисканні на клавішу Enter автоматично заповнюються поля прізвище, ім'я та по батькові. Вводимо день народження Василя Петровича 01.12.1980 року. Залишаємо стать чоловіча. Стать вибирається з випадаючого списку. Вводимо номер страхового свідоцтва, наприклад, 123-456789. В зв'язку з тим, що у нас просто тестовий приклад, ми можемо дозволити собі ввести довільні дані, код за ДРФО всі трійки. Реквізит найменування заповнився автоматично. Вибираємо організацію, в якій буде працювати Василь Петрович. Залишаємо значення Добро. Вид зайнятості вибирається з випадаючого списку. Як бачите, ми можемо вибрати одне з трьох значень: основне місце роботи, сумісництво і внутрішнє сумісництво. Вибираємо основне місце роботи. Табельний номер назначається автоматично. Якщо співробітник приймається на роботу за направленням органів зайнятості, треба встановити відповідну ознаку прапорець. Давайте встановимо таку ознаку. Група співробітника залишається пустою в зв'язку з тим, що в довіднику дані про групи відсутні. Після чого натискаємо кнопку Записати. Давайте перевіримо, чи створений у нас новий елемент довідника фізичної особи. При натисканні на посилання більш докладно про фізичну особу Бондаренко Василь Петрович переходимо в форму елементу довідника фізичної особи і при необхідності вводимо інші дані. Таким чином, на сьогоднішньому відеоуроці ми з вами довідались, в яких об'єктах конфігурації бухгалтерія для України 8.2 редакція 1.2 зберігаються дані кадрового обліку. Інформація з довідників, фізичні особи та співробітники організації використовується в обліку руху кадрів по кожній організації при формуванні документів, прийом на роботу в організацію, кадрове переміщення, звільнення з організації. Саме вивченню цих документів кадрового обліку присвячений наступний відеоурок. Отже, до зустрічі, шановні користувачі!